Estão filmando isso, né? Estou. É, mas tem 20 horas para filmar. Podem parar tudo já. Esse vídeo não é interessante. Por quê? Foi o Interventus, o jogo foi o tá Interventus 2018. Jogo de medicina bem pesado e foi meu melhor jogo. Eu acho realmente, sinceramente, que não teve jogo tão foda. Eu já tinha feito algum jogo de medicina, em geral é bem pesado e pesado demais. Em geral é muito físico e não tem jogo suficiente, não tem aquela loucura. Eu gosto muito, mas às vezes falta um pouquinho de trocação, só. Do que é esse? 20 horas de jogo, uh, metade dia, noite e dia de novo, tinha de tudo. Era bem físico, né? claro, 20 horas uh, jogando à noite, e também tinha ações incríveis. Tinha não, momentos foi realmente excelente só que não filmei. Claramente, 20 horas de jogo é difícil filmar e perdi os melhores momentos. Eu tinha os vídeos no meu HD parados e eu achei uma pena né, deixar apodrecer assim. Então decidi ah, montar sem edição muito louca. Eu vou jogar os momentos que eu ainda acho interessante até guardar no meu canal sem edição especial. E quem estava lá no jogo pode eventualmente se interessar. Quem não foi, eu duvido que vocês vão querer ver a gente andar no meio da noite, tela preta, durante 30 horas e 30 horas, 30 minutos de, de, de vídeo. Mas, se você é curioso o suficiente, fica à vontade. Você está avisado. Russo, avisa que achamos dois barris azuis e uma placa marcada o armazém. Pede informação, pode ser? Estão lá. Pode. Aí A nova verdade. I, I25. Nossa Onde é a nossa base já? Creio que seja. Estamos em I25. É branco, é branco. Tiger para comando. Acabei de verificar. É um barril com um sinal que me parece item químico. Repito, um sinal que parece item químico. Bora, Fila, bora! Ó. É. Estamos segurando o perímetro. Ivan? Ivan? 13 e 14. 13, é, Charlie, 13 e 14. Então, é- Nossa, é longe, hein? É longe, mas tudo bem. A gente está aqui. A gente vai andar pela rua. Certo? Levanta as mãos, levanta as mãos. Quem? Identifique-se. Quem? Identifique-se. Eu, eu estou perguntando, você que tem que se identificar. Aqui é russo do Exército da Federação Russa. Vem, vamos negociar agora. Ô oh, russo, avisa, avisa, avisa o comando. Beleza? Tudo bem? Ei. Beijão. O senhor é especialista em energia nuclear? Sim, senhor. Eu ofereço para você 100 mil Sim. Aqui. Ó. Oh. É, ali é civil. Tá. Tá zebrado. Tá bom. Então, eu quero 100 mil Mas... Vou fazer um negócio melhor para você ainda. Vamos lá. Eu quero 500. Sempre eu não gosto, né? Oh, como você não pode? Você é nem falou com o superior? Ele já me indicou, me indicou que o máximo que eu posso negociar era 200. Você abaixou mais de 100? Pode não, era 100. Não, era 200. 150. é minha objeto. 200 você não sai daqui sem ele. Então vamos o seguinte, eu deixo como calção um dos meus operadores negativo a gente tem uma força. Moço, eu vou falar com a gente. Com comando, é, Gosta de dinheiro, a gente é mercenário. Então, a única pessoa que vai Eu, é tenho uma, eu, tenho eu, uma... eu te ajudo, você me ajuda. Uhum. Dinheiro, aí. Vocês podem acompanhar meu pelotão até o laboratório e depois oferecer ajuda? Não. Não, negativo. É, a gente vai com ele. Vocês, mas eu não tenho dinheiro aqui, como nós faremos? Passo o rádio, o comandante, general, quem for, manda trazer o dinheiro. Né? Hum. Comando na né? escuta? John. Comando na né? escuta? Por que você está apontando a arma para eles? Abaixa a arma. Abaixa a arma. Você está vindo negociar e vai apontar a arma? Que negociação que é essa? Então, hein? Fique amigo, cara. Por enquanto. Tranquilo. Espera. Mas tem como falar fora? Pode ter outras coisas aí. Tiger tá, para comando na né? escuta. Ô, oh, Tiger. Ah. Eu acho que se for ali fora, você consegue melhor recepção do rádio pra gente. Tiger, Tiger, me escuta, Tiger, para comando na né? escuta. E a proposta é 500. 500, é, conversa com o seu patrãozinho aí. Seu chefe, seu comandante. É. Negociar, vamos. Eu gosto de, de produtos novos. Quanto você quer nesse capacete? Porque aqui a gente negocia. O meu é. O meu é da China. Aham. É China. Ali pertinho, de vocês, pra baixo. É os parceiros. É, a gente... Tá Tá, é 500, viu? Show de bola. É. Você é que time? Hã? Você tá em que time? Hoje tô na Team Six. Você tá em Six? É, hoje só. Não sou FDP, filho do paintball. Não? FDP, sabe? Hum. FDP. FDP é filha da puta. <laughs> filho do paintball. Ah, é, tá. filho da puta, mas você nunca viu. <laughs> você nunca viu os vídeos? Eu tenho um canal assim. Acho que não. Ah, filha da puta, é um negócio que grita. Né? <laughs> vamos saber. Né? É, Não. É Vocês vão aparecer lá, né? Demorou. Show de bola, é nóis. Nós não temos canal, pô. Eu não, não tive sucesso na comunicação. Seria possível uma outra forma? Negativo. É dinheiro. Eu consigo dinheiro. É, só que precisamos sair daqui com o dinheiro. Só que essa, essa, esse percurso até a minha base vai tomar muito tempo. Eu posso é, perder é que tem um transporte. Aí vai custar um pouquinho mais, se vocês quiserem. É? Tem o transporte, só que daí vai custar um pouco mais. É. Eu vou tentar, deixa eu ver se se se vaza. Eu vou correr pra lá, ver se no lago tá melhor. Você fala qual que é a situação, tá? 500? É, o, o Ruth. Ele, ele quer 500, isso. É 500. É 500 e não vou baixar mais. Tiger, Tiger para a comando. Tiger, Tiger para comando. Tiger, Tiger para comando, na escuta. Tiger, Tiger para comando. A ligação tá muito ruim, eu tô ouvindo pouco você. A gente tá com o, o, dois mercenários e o cara que a gente tem que pegar. Eles querem 500. Copio? Tiger, Tiger para comando, não copiei. Tiger, Tiger para comando. Dois uh, mercenários não deixam, eles querem dinheiro para deixar o cientista. autorizado. A Jerome para russo está autorizado. Jerome, Jerome para russo, está ah, uh, autorizado. Motorizado. Você volta tudo. É o seguinte, você vai me encontrar aqui nesse armazém, tá? Nessa, nessa encruzilhada. Deixa eu ver. Aqui. Você avisa todo mundo lá da base para levar 700, 750 mil aqui. 750, ele aceitou 500 mil. Mas é que eu vou pegar a viagem junto. Tá, mas tem tiro, cuidado, tem tiro no caminho. Tem tiro no comando? Tem tiro aqui. Tá bom? Tem tiros no caminho. Mas corre e vai lá e avisa eles para levar setecentos. 700. É, é a última opção. Então, gaiola está se deslocando tem então, o curso dentro. O líder do Tiger está dentro da gaiola. Não atirem na gaiola. Fala para mim, eu vou falar para ele. Ó, que eu tenho que ir lá. lado de cá, para sua direita, é, é deles. Tá. tá? Mas o... eles estão lá pro final, lá pro tá, final okay. da casa. Tem dois nossos aqui na primeira casa que está guardando o, aqui é o laboratório biológico. Ótimo, tá? ótimo. A gente vai aqui você está em Juliette 1516. A, a gente precisa de 750 mil. É nosso, é nosso, é nosso. É nosso. Negativo, negativo, aqui o Jerome é 750 mil, porque ele pegou a gaiola, 750 mil, 750000. Não, não, não. Negativo, negativo, 750. 750, chefe. Você consegue passar o preço? 750. Caraca. Ô, chefinho, é 750. Passa um rádio pra ele pra conversar com... Passei. Tá. Chefinho. Tiger, para, para comando. Olha que beleza, vamos saber disso. Nós conseguimos uma carona de, de gaiola da posição onde estava o cientista até o laboratório químico. Nós estamos na encruzilhada do laboratório químico. Copiado? É eu. Tocou? Tarde, é para comando na né? escuta? Obrigado. Prossiga na né? escuta. Copiou nossa posição? Isso aí foi no dia do teste, mas comandante é, 250 mil, 600 centímetros. 250, consegui 700. É. Esse cara tá de palhaçada. Dia 22. Que é isso, mano? Agora tá mais fácil, hein? Ah, e, e, for, e fora? enlouquecendo, por favor. Pegaram Com tranquilidade, Qual a posição. Índia 22, Índia 22 cientista. Tá, é, tá é, é. escondido, eu quero ótimo. dinheiro, aí depois Calma, a gente tô, então, resolve. Tô Vai. A especialidade do cientista é? Aí você conversa com ele, ele passa pra você. Não, mas qual que é a especialidade? É nuclear, certo? Sim. Você não sabe. Tag é pra comando. Você não sabe? Nuclear. Eu sei. Copiou? Ah, é. Qual, ah, que é, ah, qual que é o seu valor pra trabalhar pra gente? Junto com o cientista. Cara... Peraí, aí, meu chefinho tá me tirando, eu vou, vou responder, perguntar. Ô, oh, meu chefe, Estão solicitando para os mercenários trabalhar com, com o time russo tá, e os demais. Tá que o senhor está 750 mil. Fica a seu critério, Russo. mas a gente precisa aqui do veículo para realizar Russo, um objetivo. Positivo. Ó, oh, Russo, você viu? Russo? Oh, foi, foi foi, foi, foi. Tá rolando em mim aí, ó. Tem tropas aqui, tem tropas. Se esconderam, cara. Tropa? Tem tropas, venha. Venha, fica de olho, fica de olho. Não, cara. Veja, veja, escuta, escuta. Cara, você já tá me enrolando, presta irmão. Presta atenção, presta atenção. Presta você atenção. tá me enrolando. E se você vir trabalhar comigo, eu pago pra você 350. Não, você tá me enrolando. Eu não tô enrolando. Eu tá, cadê meu dinheiro? dinheiro? Primeiro... Eles estão vindo. Primeiro eu quero o dinheiro do cientista. Ou oh, vira essa, lanterna para lá, porque eu estou ficando certo. Primeiro eu quero o dinheiro do cientista. Aí depois a gente conversa. Tiger tá, para a comanda, né? Escuta, o preço que ele indica como final é 250 só o cientista. Aí depois a gente conversa, ó, tem... Vocês estão na minha área. Oh, que bonito, velho. Tem tiros lá, hein? Junto, porra. Aí, quero aquele laser ali, cara. Hã? Eu quero aquele laser ali, olha que é bonito. Quanto? Nossa, nós não temos coisa toda. Olha, rapaz. Quanto você quer? E de Russo é outro nível. Uma coisa de outro nível. é tá trazendo ele, comandar Quanto você quer? Russo é bonito esse livro. Quanto você quer? laser aí. Olha, bonito. Olha. Bolinha. Tiger, tragam o dinheiro rápido. Tiger, temos conta... Tiger para comando, estamos escutando os tiros da nossa frente. Ou é agora ou é agora. Cadê o dinheiro, porra? Vem, vem, vem. Cadê o dinheiro, velho? Segura a posição ali. Chama o, o, o mercenário. Cuidado da luz, cuidado da luz. Tem tiros vindo. cuidado da luz. Inimigos vindo de trás. Teve tiro. Tô aqui, tô aqui. Tudo aqui, ó. Vamos contar. Conta. Bom, vamos, vamos conversar. A ogiva está aqui, está na mão. Para vocês funcionarem ela, vocês precisam do foguete. Uhum. 50 mil, localização do foguete. Nós passamos essa informação para vocês. Agora. Peraí, peraí. Tiger pra comando, Tiger pra comando, né? Oh, Escuta. Tirar, tá falando barato. não, não, está mais legal agora. Salinha tá Tiger pra comando. Jotas pedem 50 mil dólares para informar a posição da ogiva. Over. Ogiva tá na sua mão. Cadê o é, retificando o, o, o, a posição da, do foguete, não da ogiva. A ogiva está na mão. Isso aí faz toda essa não isso aí. É, é uma volta no. 121. Ah, mas é real, né? Essa é real. Eu também, aqui, ó. aqui tem onça nesses lugares, essas paradas, então é bom. Eu não tenho real, eu tenho né? Também tô com uma... Aqui é bom ter isso aqui. Também. <laughs> Cinco homens e uma lanterna, eles vão pegar com dinheiro. O 5 é mil sim, cara. Luz na frente. Luz à direita. É, não sei o que é. Fica aqui. É? Tá né? Caminho aqui, né? Caminho. Tem, vem. Segue para comando, né? Escuta. Não encontramos nada, nem ninguém na posição Charlie 32. Não, mas você não sabe como está. Vê se ele identifica alguma construção. É no mato. Sim, mas é uma, o é que? 50 metros da estrada? Ó. Charlie C. Vamos matar aqui, a estrada. Aqui, ó. É então. aqui, ó vamos chegar na estrada, porque a, a gente estrada, tem certeza que... Não, não, não. Não, a gente tem que isso, continuar a outra. Verdade, separa o canavial. Não tem passagem em porra nenhuma. O que tá vendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Hã? Onde vocês estão indo? Estamos indo resgatar a nossa parte do nosso squad que está ferido. Vocês estão com isso? Mas não é para cá, irmão. É, é lá. lá. Não tem passagem aqui. Aqui é o rio. Não, Oi. Oi. Cadê? Ah, tem luz. Tem luz? Cadê? Acho que vi uma luz. Lá, lá, lá. Olha, vou desligar. Olha, olha, olha. Luz, olha, olha. Ali, ó. Ivan, Ivan. Vem, vem, vem. Encontramos o Viper 2. O Charles, você tem que atravessar o rio, velho. Pode descer. Rápido, rápido. Rápido. Acelera. Hã? É? Ó, oh, acho que vi movimento lá. Não, na casa. Não grita nada, vamos. Movimenta dois à frente. Nós vamos lá, vamos. Tem que É aqui? Tem movimento na casa. Só dois, só dois. Ah, é. Movimento de som. Espera, espera. Alguém, alguém segura embaixo, né? Tá fazendo russo, ficando na frente. Onde que tá? Primeira casa dentro ou segunda? Casa, dentro da casa. Vai lá, Geraldo. Você tem... Abre o quilômetro esquerdo. Ó, Suzinho, alguém vem comigo. Pode ter inimigo aqui. Aí, aí, eu acho que tem um cara. Ali é o laboratório. Eu tenho um cara aqui. Onde? Biológico, né? Tem um cara onde? Fundo, fundo da casa, fundo da casa, da segunda casa. Tá abaixado. Essa segunda casa aí é deles, hein? Cuidado do, do flank esquerdo, hein? Atrás da, da casa inteira. Atrás da casa inteira. Não, não fazer ele se esconder, eu tô de sniper. Se eu. Tá aqui, olha pra direita aqui, ó. Tem três aqui. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi um. Tá, tá. Tem três na casa ali, Marquinhos. Sim. Segundo cômodo. Oi. Espera que o Jorge vai pegar ele daqui, vai coisar, peraí. Tá. Olha lá. Não tenho visão, tenho visão da, da porta, das duas porta. portas mais perto da nós. Posso pegar na porta? Aí. Posso pegar? Pá, peguei na, per na perna. Puta. Dá nela. A folha. Dá nela. Hã? Dá nela, correu lá. Eu vi, eu vi. A janela. Vai, vem. Quanto eles vão ela? vai na janela, fica na outra árvore aqui à direita. Ó. À direita? Da direita aqui, fica na direita, fica na reta dele. Vai, vai, vai, vai, Passa, peguei, peguei. Boa. Boa, João. Chega lá pro cinturão? Tô, tô, tô. Ele vai passar. Filho da puta. tem a visão. Tá é. Eles vão sair por fora, hein? cuidado. Fora direita ou fora esquerda? Fora direita. É. Tô com duas na direita mesmo. Tá. Deixa eu ver onde que eu posso me colocar. Aí. Tem uma gasina aqui. Tá aí. Minha pistola. Puta que pariu, ainda bem que eu vi ela. Vou botar ela pra dentro aqui. Aí, aí, tem uma casa, uma casinha. Uma cabe... Peraí, peraí, peraí. Não, não consigo pegar. Ele tá subindo a rua ou a mata? A mata agora. Tá. Tem gente subindo aí atrás. Tem gente subindo. Ficamos de olho no flanco. É mercenário. Hoppa. É, tô meio exposto aqui. Tô exposto. Caralho. Ó, oh, dá, dá, dá supressão, vou recuar. Vou recuar, tô fudido aqui. Peraí, peraí, soltar fogo passar. Não, eles estão dentro da casa. Quando entra na casa. Daí dá pra pegar? Tô atirando em você, hein? É? Tô atirando em você. mim? Não, é... Oh. Puta de floresta. Teria que abrir a esquerda é. com mais pessoas. Presta atenção. E se eu suprimir você subir ali? É, então eu quero fazer isso. Então, é Mas sozinho lá em, em cima não sei, hein? Pera aí, Gerando. Eu vou suprimir agora a sessão, vai. tá vindo tiro. Opa. Tá vendo? Se chegar nessa casa branca, talvez a gente tenha uma visão deles. Opa, estamos em aberto aqui. naquela casa tem um cara deles. Vê se tu consegue pegar eles pra postar. Dá uma Fica de costas. Vai. Putz, peguei no pé. Pegou? Peguei no pé. Peguei no pé. Ai, caralho. Tá a gente tava silencioso, gente. A gente tava silencioso. A gente tava silencioso. Vocês chegaram tudo gritando o código. Como é que tá a situação aqui? Ó, tem um aqui na nossa frente, o gerou acertou o pé dele. Mas ele tá na, na chaminé? Não, ele tá lá na casa. Avança aqui, gente. Ah, lá. Tem, a gente vai cair na boca da... Vamos, vamos. Os americanos. Nessa direção cadê o resto? Vambora. Tem, tem ah, contato? De sniper. Ah. ah Jerome, você que tá mais é, camuflado, avança até aquela árvore. Mas tô de sniper. Então. Vai, então. Aqui, até aquela árvore ali atrás. Então. Cadê o Geraldo? Vai, Geraldo, tô te pedindo. Tá vindo por baixo. Tá vendo pra aquele Tá vindo por baixo, pelo de baixo, da rua. Tem alguma movimentação, Jerome? Não, morto passando. fica atrás do calado e vem na frente. Vai, João. Vai. lá, engenheiro? Tu mercenário? Hã? Tu lá mercenário? É civil. Bom dia. Vocês querem passar lá? É, eu ali. Caramba. Tá tendo... É? Não dá pra ir? Ah, tem, tem briga. Tudo bem com vocês? Bem. É. <laughs> Bom. Será que é melhor não subir, esperar um pouco? Acho é melhor esperar sim. Opa. Não, podem ir. Parece que parou. Ferrido real, eu acho. Ah, pode ir então? É, pode ir. Não aguento mais, velho. <laughs> Parou? Perigo real, mano. Quem? Alguém se machucou. Por aqui? Por uma porta. É? Vou Por uma porta. Eita. Deve ter sido pesado, ah. esses ah. malucos aí. É, esses malucos, meu. É. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. A esquerda ali, ó. Não? Não vai precisar não. E a gente tem o barril. E volta pra base. Entendeu? A ah. gente tá fazendo o jogo certinho, que a gente toma a, a posição de superioridade, altura, desce e faz o alicate. Então, mas agora que o carrapato tá ali sabe, tá todo mundo aqui, como que a gente vai fazer pra... É, eles não podem sair do lugar. Não pode? Eles vão falar, estão aqui, viu? É. Beleza. O que aconteceu, cara? Ela se viu. Machucou? Ela se Ela caiu? Não, ela se Tem um civil pescando lá. Não era perigo. Ah. É um morador que tá lá embaixo. Eu vi esse cara lá de noite. É, vai voltar tudo a... Como que era? Voltar tá tudo no... Só tá quero entender, peraí. Então. Tem que ir com violência. Então, Vai eu... por baixo, ali. Não, tô de sniper, não vou por baixo. Não, tô falando. Caralho, faz aí um alicate, velho. <laughs> Quer tudo certo, irmão. Cansou, né? Eu tô cansado já, velho. Desculpa, velho. Aham. Vambora, vamos voltar pra posição, vai. Voltando! Foi máscara! Já. Voltamos? Tá aberto? Agora eu vou por baixo da. Eu acho que por baixo do permanga pra mim mais fácil. Mais escondido, né? Aham. A gente segura aqui. vou descer, viu? Desce, desce. Fogo, fogo! Parou, fogo, fogo! Fogo! Apaga! Parou! Olha. não pode sair não, cuidado aqui, ó. Tira você daqui, ó. Peguei um. Russo tem um na minha mira. Recours, recours, recours Recours Recours, recours T'as corrente Tá correndo. Tá, chega lá mais. Peraí. Ó, tá, tá deitadinho, ó, abaixou. Ai, Puta, acho que acertou. Oh, oh. É, ele tomou. Acertou, hein? Acertei? Cuidado que tem um que passou à direita também. Ele foi? Ele foi? Eu já acertei. Tô vendo, tô vendo. Tem a direita também, hein? cuidado. Tá onde? Tá quem? Quem tem munição? Geralmente tá no mato ali no meio. No miolo. Ah, tô vendo, tô vendo. Putz, abaixou. Mas ele tá lá, você viu, né? Aham. Uhum. Eu tenho duas vidas, se eu tomar aquilo, eu tomo. Relaxa, relaxa. Não pode parar. É a direita. Cuidado na sua frente, hein? Cadê o Tá embaixo, tá embaixo. Aí, aí, aí. Cá. Tá agachado, tá deitado ali, ó. Opa, se eu não peguei é essa. Vai, vamos pra cá. Cadê o buchinho? Ali, ó, nossa, ali, ó, mercenário tá ali. Ah, é. Agora se o perímetro dele? Então vai, avança, avança, avança. Avança, avança. Tem avança. Ali, ó, levantou, levantou, João. Pá, na cara. Pegou? Boa, caralho. Não, não, não, não, não. Peraí, não. Caralho, esse cara é imortal, meu. Tá ali, ó. Eu vi a cabecinha dele agora. Ali no fundo, João, viu? Não. Já agachou. Mas só ele que ali? é ele mais um, pelo visto. Tenho certeza que acertei ele, deve ter... Morreu. Morreu não. Tá no, grupo lá. É, comando, enviar reforço. Ih. Enviar reforço para a chaminé. Comando, enviar reforço para a chaminé. Copiado, só copiado. Mas como que vai copiar o bagulho se não tem o bagulho lá? Não, ele tem que tomar a base. Ah.